Hola. Bueno, para los que no lo sepáis, en la edición pasada de Japan Week en Barcelona gané un concurso de cosplay para ser la representante española del Tokyo Game Show Cosplay Project. Tokyo Game Show es el mayor evento de videojuegos de Japón, es como una E3 japonesa donde se presentan las novedades de, videojuegos japoneses y demás y el sábado se realiza una actividad que reúne a distintos eh, representantes de varios países España, Indonesia, China, Tailandia, Singapur, y Turquía. Bueno, somos seis. Yo gané la preliminar como Tracer y he traído para la final mi cosplay de Aqua, de Kingdom Hearts. Yo llevo aquí una semana ya en Tokio. La cosa es que no grabé, no he estado grabando vídeos porque me estaba saliendo bastante parecido al viaje que hice en abril. Estaba visitando pues prácticamente los mismos sitios, exceptuando algunas cosas nuevas que, que sí que han estado muy chulas y que, y que sí que grabé. Shimokitazawa que es el barrio hipster de Tokio. Es un barrio enorme, lleno de tiendas de segunda mano, de ropa vintage. Luego también fuimos a un cat café. Es que entramos porque los gatos que había en el cartel eran de estos que tienen la cara aplastada, que a mí me gustan un montón. Cuanto más gordos están los gatos y más aplastada tienen la cara, más gordos tengo de hacer bonito gatito. Fue muy chulo, creo que nos costó unos 700 yenes media hora, o sea, los catcafé no son, no son especialmente <laughs> baratos, pero tenía incluida una bebida y nos dieron comidita para los gatos para que te hicieran caso porque los gatos que están allí ya están tan acostumbrados a que al contacto humano y a que estén todo el rato buscándoles que ya están ya como no me vas a enseñar nada nuevo. Y sí, definitivamente los retretes japoneses tienen un montón de botones y esto está calentito. Pero no está calentito en plan desagradable como que seas ha sentado alguien y te lo ha dejado ahí en plan calentito que te da repelús sentarte. No, no, está calentito agradable. Tú sientas aquí el culo y te sientes bien, como para hacer tus cosas a gusto. Está, está muy bien pensado. <laughs> okay, so it's 10 in the morning? 10? 10, 10 more or less, yes. 10, Um, we are just met yesterday. You have to say your name and your country, okay? Hi, my name is Nekono Ikatsu from Indonesia. Hi, I'm Misaki from Thailand. We're from Singapore. Uh, yeah. <laughs> Mirai from Turkey. And I am, well, me. And we are going <laughs> to... I'm for you. <laughs> okay, I'm Ayu, I'm from Spain. Hello, really nice to meet you. we are going to Akihabara now. Yes. Yes, to do really cultural stuff. Yes. We should do like a pose, dance pose. Good morning. Good morning. Welcome to the cosplay van. <laughs> okay, so we just put on our costumes. We are going to the event now. We look so pretty. Look Bueno, pues acabamos de llegar al evento en el Makuhari Mese, que es el centro de convenciones donde se hace. Esto es gigantesco, es, es, muy muy grande. Y lo primero que estamos haciendo es hacernos fotos con la fotógrafa, la fotógrafa que han traído la gente de organización para nosotros, para que tengamos fotos bonitas. <laughs> y estamos haciendo las fotos individuales y supongo que luego en grupo. Are you understanding? I don't <laughs> I have No, just saying they are taking photos of us oh. and stuff like that, and you were trying to kill me. Why? Because I love. Bueno, esto es la Cosplay Zone, es una zona que está afuera para tener mejor luz y los cosplayers se suelen poner posando y los fotógrafos hacen una fila o un corro alrededor para ir tomándoles fotos. Hay muchísima gente, o sea, esto está petadísimo. Hello, come in. I'm burning. oh yeah, it's really hot oh, today. Yes. Oh, there's a lot of people Like, wow. Wow. Me he quitado las lentillas en cuanto, <laughs> en cuanto he vuelto a entrar a la furgoneta porque me dolían los ojos una barbaridad. La gente es súper simpática, se han puesto todos a saludarnos y a darnos abrazos y hemos intercambiado un montón de, de tarjetas de cosplay, y nos hemos hecho muchas fotos con todo el mundo. Era todo el mundo muy simpático y muy mono. Había un ambiente como súper feliz de voy a subir, voy a hacer mi actuación, me lo voy a pasar bien. No era un concurso, en ningún momento ha habido un concurso con un premio, eh, es digamos una exhibición. Lo que iban haciendo era subir un grupo de cosplayers de la misma serie, pues yo que sé, cuatro o cinco personas, hacían una pequeña exhibición o baile o lo que quisieran hacer en, en su tiempo. No sé si tenían pues yo que sé, medio minuto, 40 segundos, un poco más, no, no lo he contado. Todo era muy rápido porque todo estaba muy bien coordinado. A mitad de toda la exhibición bueno, a mitad no, casi al final, es cuando hemos salido nosotras, nos han presentado pues como cosplayers internacionales dentro de, de todo el show. Nada, hemos hecho nuestra pasarela, la que ensayamos ayer, hemos pasado así súper bueno. Divinas de la muerte. Las japonesas me decían guapa y yo no, a ver, guapa tú. Guapa tú, que eres asiática y preciosa. Guapa lo serás tú. Había un grupo de Love Life que era monísimo, o sea, era maravilloso, era adorable. Me lo he pasado súper bien, muchas gracias a todo el mundo que ha visto el streaming porque lo puse por Twitter y, Facebook y por Instagram también y me habéis mandado un montón de screenshots <laughs> de cuando he salido en el streaming y demás. Así que muchísimas gracias por verlo, a que qué de Tokyo Show, hoy he venido de 2B del Nier, estoy otra vez en la zona de cosplay que cierra creo que a las 3 y media de la tarde, tiene un horario, todo el mundo se pone el cosplay, salen a hacerse fotos y luego todo el mundo se puede cambiar y ver el evento tranquilamente, no van en cosplay todo el día por todo el evento porque hay tanta gente que es incómodo y tienen unos cambiadores muy grandes y demás. Así que voy a estar aquí hasta las 3 y media me he encontrado con un grupo de Nier Automata que les faltaba justamente Chubi así que nada, estamos aquí haciendo fotos y demás luego pues veré un poquito lo que es el evento, los stands de videojuegos, las novedades y demás aunque ya lo vi el, viernes cuando vine a ensayar y luego pues directamente ya me voy hacia el hotel y tengo una avispa en la mano ¡Ah! Silvia, te estoy viendo el doble sujetador. El doble sujetador, Silvia. ¿A dónde le hace usted fotos, señor? ¿A dónde le está haciendo fotos? A la tetilla, pero si no tiene tetas. Vale, esto es una fuente que hay en el Makuhari Mese, pero es un poco un poco, poco rara, eh, un, poco, un poco extraña. Eh, Spanish, Spanish people. Me estás tocando una teta. Sumimasen. Sumimasen. Arigato. Arigato. Arigato. Arigato. todo el mundo. Pues nada, que me encontré aquí con esta peña. Nos han hecho como mazo fotos. Cuti, cuti, cuti. Es mi lemore, onegai. Y nada, esto ya está cerrando, son las 5 de la tarde nos están echando. Nos están echando, han puesto... Son las 5 de la tarde, las 10 de la mañana en España. Es verdad. Han puesto música de buenas noches para que la gente se vaya a su casa. Ah, a mí Pero se escucha la música. ahora no. Sí, sí, se escucha. Me inspira a irme a mi puta casa. Esta canción me la cantaban a mí en el parvulario, en ah, catalán. Sí, le llamaban la hora de los adioses. La hora de los adioses. En pues, catalán era la hora de los adioses. Mira, mira, iros a vuestra puta casa. Arigato, arigato, arigato, arigato, arigato, arigato, subscribe, subscribe, uh, onegai. El, cuarto de baño del aeropuerto se llama Lilitoso. Galerito todo. Eh, galerito todo.